እሱ ባለው ገበየው እባላለሁ። በተክለ ድብ ቀበሌ የተፈጥሮ ሀብት ሙያተኛ ነኝ። ስለዚህ ዛሬ በዚህ በተክለ ድብ ቀበሌ በአዲስ ባህ ተፋሰስ በተፋሰስ ልማት ዘላቂነትና ተጠቃሚነት ላይ በዚሁ ተፋሰስ ላይ የተለያዩ የተሰሩ ስራዎችን እና ተሞክሮዎችን ከማህበረሰቡ ወይም ከዚህ ተፋሰስ ተጠቃሚዎች ጋራ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳን የምንወያይና እንዴት እያለሙት እንደሆነ እንዴትም እየተጠቀሙ እንደሆነ በቀጥታ ከማህበረሰቡ ተጠቃሚዎች ጋራ እንመማራለን ማለት ነው። የብታዩት በዚህ ላይ ያለው በዚህ ዓመት በ2013 ዓ ም በዚህ ተፋስ ላይ በአዲስ ባህ ተፋስ ላይ እየሰራ ነው። ይህ ተፋሰስ እንዲለማ ይህ ተፋሰስ እንዲበለጽግ እየሰራ ነው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ነው። ስለዚህ ከአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ውስጥ ደግሞ አንዱ የክትር ስራ ዋና ተግባራችን ነው። ስለዚህ በዚህ ተፋስ ላይ ከምንሰራቸው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ውስጥም ክትር ነው በዚህ ተፋሰስ ላይ ያለብን እንጂ የምናየው ዋና መጋቢ የሆነ ቦረቦር ወይም አፈረገደል ከታች አለን። ነገር ግን ይህን ዋና የሆነውን ቦረቦር ለማዳን እዚህ ላይ የሆኑ ገባሮች እነዚህ ስለሆኑ እነዚህን ክትር ሰርተን አፈሩ ወደ ታች እንዳይሄድ ማድረግ ከቻልና እዚህ አካባቢ ላይ የምናያቸውን አፈረገደሎች በአፈር እየሞላን ማለት ነው። ጎርፉ እንዳይሄድ አፈሩም እንዳይሄድ እየሞላልን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ክትር ከሰራን በኋላ እንደምናየው ይህንን አፈረገደል በስለ ህይወት በማጠናከር የተለያዩ የሳር ቁርጥራጦችን በመትከል ለእንስሳት መኖነት ያገለግላል። ይህ እንደምታዩት በዚህ በለሙ ተፋሰሶች ላይ ውስጥ ተፋሰስን እያለማን ተጠቃሚነቱን እያረጋግጥንበት የምንሄድበት ዋናው ተግባራችን የተፋሰስ ልማት ነውና በለሙ ተፋሰሶች ውስጥ ከምናገኛቸው ትሩፋቶች አንዱ የእንስሳት መኖ ማግኘት ነው። ስለዚህ በደሞ ተፋሰሶች ውስጥ የእንስሳት መኖን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የእንስሳት መኖ አለ ማለት ደግሞ ስለዚህ ጤነኛማ የሆነ የእንስሳት እርባታን ስራ እያከናወነልን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንስሳትን ስናረባ ደግሞ ዋናው ስራችን የሚሆነው እንስሳት ማድለብን ስለሆነ በተለይ የማድለብን ስራ ውጤታማ ከሚያደርጉልን ነገሮች ውስጥ አንዱ መኖ ስለሆነ ይህን የምናየውን የእንስሳት መኖ በዚህ በለሞ ተፋሰስ ተጠቃሚ ያደርገናል ማለት ነው። እነዚህ ላይ የምናየው የተፋሰስ ልማት ልግጦሽን መከላከል በመቻላችን ነው ይህን የተፋሰስ ልማትና ዘላቂነት ልናመጣ የቻልን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ እንዲህ በወስደን በምናይበት ሰዓት ላይ በሙሉ የምናያቸው ስራዎች ከልግጦሽ ንክኪ ነፃ የሆኑ ናቸው። ስለዚህ ልግጦሽ ለተፋሰስ ልማት ጠላት ነው ማለት ነው። በሌላ አማርኛ ግጦሽን መከላከል በመቻላችን ያገኘነው የተፋሰስ ልማት ምንድን ነው ብለን ወስደን ስናየው ለምሳሌ ከተፈጥሮ ሀብት ስራዎቻችን አኳያ ለወስደን ስናየው የተሰሩ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ተጠብቀው ለምተው እናገኛቸዋለን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የከርሰ ምድር ውሃ እንዲጎለብትልን ይሆናል ማለት ነው። የከርሰ ምድር ውሃ የገጸ ምድር ውሃ እየጎለበተልን በደልን ቁጥር ደግሞ ለመስኖ የሚውል ውሃ እናገኛለን። አርሶ አደሩ ተጠቃሚ ይሆናል፣ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪም ደግሞ ለእንስሳትና ለሰው ልጅ የሚሆን ንጹህ ውሃን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም። ምንም ድሃ የነበረ ሰው ምንም ገንዘብ የሌለው ሰው ከዚህ ላይ በለሙ ተፋሰሱ ለምሳሌ ሳር በመሸጥ የገንዘብ ባለቤት የሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ ላይ ለአንድ ሰው ሁለት ኩንታል ሳር ወይም ገለባ ቢደርሰው ማለት ነው። ያንን በመሸጥ ዶሮ ያልነበረ ሰው የዶሮ ባለቤት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፍትሐዊ የሆነ የሀብት ክፍፍልን ያስተምርልናል ማለት ነው። ይሄ የተፋሰስ ልማት ማለት ነው። በዚህ በለማው ተፋሰስ ላይ የንብ ስራን ወጣቶችን በማደራጀት ንብን ማነብ እንችላለን። ከዛም በተጨማሪ በለሞ ተፋስ ላይ የተለያዩ የቀስም እጽዋት ይበቅላሉ። ስለዚህ የንብ ቀስም እጽዋት አገኘን ማለት የማር ምርታችን እየጨመረልን ይሄዳል ማለት ነው። የምናየው ከላይ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ በመስራታችን እንደገናም ደግሞ ክትር በተለይም ከአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ክትር በብዛት ሰርተን ያስቀረነው አፈር ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከክትሩ የክትሩ ማጠናከሪያና እነዚህም ቦረቦሮች የተከላ የደን ተከላ ስራ በመስራችን አላግባብ ብሎ ውሃ ላይ የሚጨምር ወንዝ ላይ ሊጨምር የሚችል የነበረው ደለል የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ የደን ተከላ ስራ በመስራታችን ያስቀረነው ለም አፈር ነው ማለት ነው። የምናየው ችግኝ በ2012 ዓመተ ምህረት ሐምሌ ላይ የተተከለ ችግኝ ነው። ስለዚህ ይህ ችግኝ ከአሁን በፊት እንደዚህ የምናያቸው ትልልቅ ችግኞች ተተክለው ከእንደገና replant ተደርጎ ተተከለ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ላይ ይህ ችግኝ አሁን በሙሉ ጤንነት ላይ ይገኛል። ስለዚህም ለከባቢው ተስማሚ የሆነ የችግኝ ዝርያ ግራቪሊያ የሚባል ዝርያ የተከለ ነው። ስለዚህ ይህ ከአንድ ዓመት በኋላ ጥሩ የሆነ የችግኝ አቋም ይኖረዋል። አሁንም በጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለ። በሚቀጥለውም ከንክኪ ነፃ ከሆነ ችግኙ ከጊዜ በኋላ ለጣውላ ምርት እንዲደርስ ተደርጎ የተተከለ የችግኝ ዝርያ ነው ማለት ነው። ምናልባትም ከዚህ ከተፋሰስ ልማትና ዘላቂነት አኳያ ላይ እኔ ካሳየዋችሁ ወይም ደግሞ እኔ ከሰጠዋችሁ መረጃ በተጨማሪ የማህበረሰቡ ተጠቃሚዎች ወይም ደግሞ በማህበረሰቡ ውስጥ እያለሙ ያሉ እየተጠቀሙ ያሉ ማህበረሰቦች አሉ። ቀጥታ ከኔ በተጨማሪ እነሱ የሚሰጡን መረጃ ስላለ በቀጥታ ወደ እነሱ እጃቸው ሄዳለሁ። ቁጭ ልበልና ስለ ተፋሳችን ጥቅምና አገልግሎት አንዳንድ ነገሮችን ከእናንተ ጋር ተቀምጠን እናወራለን ማለት ነው። ጥያቄያችን እና ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እስኪ የራሳችሁን አስታውቁ። ስሜ ጓዴ አማረ እባላለሁ። ከአዲስ ባህ ተፋሰስ ከተክለድብ ቀበሌ ከሰሜን ሜጫ ወረዳ ነው የምንገኘው። ስሜ ዘመነ ጥላሁን እባላለሁ። በሰሜን ሜጫ ወረዳ ነው የምገኝ። ለዚህ ለአዲስ ባህ ተፋሰስ ሰብሳቢ ኮሚቴ ነኝ። ስሜን ገበያው አበበ እባላለሁ። የምገኘው ተክለ ድብ ቀበሌ ሜጫ ወረዳ ነው። የአዲስ ባህ ገንዘብ ቤት ቁጥጥር ነኝ እና እዚሁ ተጠቃሚ አባል ነኝ። ስሜ ዋሲውን ጋርድ እባላለሁ። የአዲስ ባህል ተፋሰስ ሜጫ ወረዳ ተክለ ድብ ቀበሌ ነኝ፣ ተጠቃሚ ነኝ። አንተን መጀመሪያ ጥያቄ ልጠይቅና እንዲሁ ይህ ተፋሰስ ካሁን በፊት ምንድን ነው የሚመስል የነበረ? አዲስ ባህ ተፋሰስ እዚህ በፊት የነበረው የተጋጋጠና የተላላጠ ምንም አንድም ነገር የሌለው ሰርዶ እንኳን ማብቀል የማይችል ነበር። በውሃ የተሸረሸረ የተጋጋጠ ጋማት የሆነ አጠቃላይ ምንም ከብት እንኳን መቆም የማያስችል አንሸራታች ቦታና እየተናደ የሚሄድ ቦታ ነው የነበረችው። ያዘመነ እንዲያው አዲስ ባህ ተፋሰስ ላይ እንዴት ነው ወደ ስራ የገባችሁ? እንግዲህ ወደዚህ ስራ ስንገባ በመጀመሪያ ያው በቀበሌያችን ተመደው የተላኩ ግብርናዎች ነበሩ። ያው ህብረተሰቡን ከአንድ እስከ ሁለት በማሰባሰብ እንትን ካሉ በኋላ የተፋሰስ ኮሚቴ እንዲመረጥ አረጉ። አስራ ሁለት የተፋሰስ ኮሚቴ በዚህ ተመረጠ። ከተመረጠ በኋላ ያው በቀበሌያችን የችግኝ ጣቢያ ተከፈተ። በዚያ ችግኝ ጣቢያ መንግስት አልምቶ አቀረበልን። ከዚያ ወደ መትከል ገባ ነው። ከተከነ በኋላም ያው አስራ ሁለቱ ኮሚቴ ከአመራሩ ጋር በመጠናከር እየተመካከረና እየተገማገመ ከተከለው በኋላ ጥብቅ ጥበቃ እያደረገ ነው የሚገኘው። ዛሬም እየጠበቀ ነው፣ ወደፊትም ለመጠበቅ ዝግጁ ነው። ነገር ግን በስራ ገባነ በግብርና ባለሙያዎች አሳሳቢነት ግብርና ባለሙያ በሚሰጠው ምክር በመሄድ እስከ ዛሬ ያ የተጋጋጠ መሬት ከዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ እናየዋለን። ተጨማሪ አንድ ማሳሰቢያ የምሰጠው መጀመሪያ ግን ትልቅ ስራ የሰራ ነው እርከን በመስራት ነው። ህብረተሰቡን በማስተባበር ሴት ወንድ ሳንጠይቅ ያዘለችው እንኳ ወጣ ቆፍራ አለች። በዚያም ወቅት እና መጀመሪያ ስራ የከፈትነ በእርከን ስራ ነው። አያዘመኑ አሁንም ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ልጠይቅህና እንደው ይህን ተፋሰስ እንደዛ አድርጋችሁ ለማልማት ስትደርሱ እንደው የገጠማችሁ ችግር ምንድን ነው? ምንስ ድጋፍ አገኛችሁ? ከግብርና ሙያተኞች ከወረዳ ጽህፈት ቤት አኳያ ላይ እንዲሁም ከተለያዩ ተቋም እንዲሁም ደግሞ ቀበሌ ላይ ካሉ ሙያተኞች ያገኛችሁት ድጋፍ ምንድን ነው? እንዲያው ይህንን ስራ እንደዛ አድርጋችሁ ስሰሩስ በጣም ያጋጠማችሁ ችግር ምንድን ነው? እዚህ ተፋስ ላይ ስሰሩ እንግዲህ ወደ ስራ ስንገባ ብዙ ችግሮች ገጥመውናል። ምናልባት ህብረተሰቡ ባለመገንዘብ የሚጎዳ መስሎ ታይቶት ነበረ። ችግኙ እንዲያውም እንዳይተከል ችግኙ እዚህ ቦታ እንዳይለማ ከብቶችን ፍየሎችን በመስደድ የተተከለውን ችግኝ በመንቀል ብዙ ችግር ደርሶብን ነበር እና ግን ባለሙያዎች የግብርና ባለሙያዎች ትልቅ ትምህርት በመስጠት ህዝቡን በመሰብሰብ በየቀበሌውም በሶስት ከአራት ደብር እየተዘዋወሩ ሳይሰለቹ ሳይደክሙ ትምህርት በመስጠት ህዝቡን በማግባባት ነው ይህ ችግኝ እንዲተከል ያደረጉት እና ትልቁን ድጋፍና ትልቁን ትምህርት የሰጡት ባለሙያዎች ናቸው፣ ግብርናዎች። እዚያም እኛ ተከትለን ያው የተፋሰስ ኮሚ ከተመረጥን በኋላ እርስ በርሳችን በመገማገም ህብረተሰቡም እንደ ሩጠን ወደ ክስ ወደ ምን ሳንመሰርት እንዲመለስ ጠቃሚ ሆኑ እያስረዳን ባለን አቅም ገበሬዎች ከዚያ ደግሞ የቀበሬ አመራሩም ደግሞ በዚያን ጊዜ በጣም ትልቅ ትግል አድርጓል። ህብረተሰቡም በመምከር እንዲሁም በትምህርት እንጂ ሳይሰቃይ ገንዘብ እንዳይወጣ በማድረግ ህዝቡን በማስተማር ህዝቡም ያ ነገር ተሰምቶት ወደ ችግኝ ተከላው ገብቶ ትልቅ ርብርብ ያደረገ ህዝብ ነው ያለበት እና ለመጨረሻው ጊዜ ትግል ነበረ፣ ጥፋትም ነበረ። አሁን ገና ያ ተሰምቶት ይኸው ካለንበት ደረጃ ደርሶ እያየን ነው። ጓድ እንዲያው አንድ ጥያቄ ልጠይቅህና እንዲያው በዚህ በአዲስ አበባ ተፋስ ላይ አሁን ተፋሰሱ ለምትወዝ ደረጃ ላይ ደርሷልና እንዲያው ምን ጥቅም አገኛችሁበት? እንግዲህ አዲስ ባህ ተፋሰስ ይህንን ከሰራን በኋላ ያው አንደኛ አየር አቧራ የነበረ አየር ከጥላ መሬቱ ለምቶ የእንስሳት መኖ አጭድን እየተከፋፈልን የንብ ልማት የንብ እርባታ አሁን ዛሬ ንብ የጎለበተበት ምክንያቱም ከዚህ ከሚያገኘው አበባ ምርት የተነሳ መላጣ ምንም ቦረቦር የነበረው ከዚህ ደረጃ ደርሰናል። አሁን ዛሬ ማንኛውም ሰው ይከፋፈላል፣ ያጭዳል፣ ይወስዳል። ግጦሽን አቁሞ ከቤት ከብቶችን አስሮ አርፏል። ድሮ ስድ በነበረበት ጊዜ ምን የምናገኘው ነገር ያልነበረው ይህን የመሰለ ውበት የምታዩትን ውበት ጥሩ አየር እየተነፈስን እንገኛለን። ማንኛውም ነገር አሁን ተሟልቶለታል። አሁን በዚህ በአዲስ ባህ ተፋስ ላይ ጠቅላላ የተፋሰስ ተጠቃሚው ወንድ 339 ሴት 55 በድምሩ ወደ 394 ተሳታፊ ተጠቃሚ ማህበረሰብ ነው ያለውና ስፋቱም 75 ሄክታር ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ተፋስ ላይ ያለው የተፋስ ልማቱ ዘላቂነቱ ላይ ጥሩ የተሻለ ተፋስ ብለን ከምንጠራቸው ተፋሶች አንዱ ነውና እንዲው ገበያው ቀጣይ በዚህ ተፋስ ላይ ምን ምን ስራዎች ናቸው የቀሯችሁ? አሁን በዚህ በአዲስ ባህ ላይ እኛ ያሰብነው እቅድ ያው እስካሁን እንትን ባለው ላይ ክትር ባለው ላይ ወይም በቁርጥራጭ እንትን እያለ ቤተሰቡን አሁን እንዳያችሁት እየቆፈርን እንትን እያለ ሽባህም ዞኔም ዋርካም እየቆረጥን እየተከልን ነው። አሁን ለወደፊቱም ግንቦት ላይ ወደ አራት ሄክታር አለ አሁን ምንተክል ብለን ተዘጋጅተናል። ያው ግብርናዎች ባሉበት ሙያም ያው በሰጣችሁን ሙያ እንትን እያለ ነው እየተስፋፋ እየሰራን ነው። አሁንም ያው በግብርናዎች በእናንተ ላይ ያው የተፋሰስ ማህበራት አስበናል። ይህ ነው ማሳሰቢያችን። እንግዲህ በአዲስ ባህል እንደያዝነው አሁንም ቀጣይ አራት ሄክታር የተቋረጡ ችግኞች የምንተክል ነን። የከትርም አንዳንድ ላይ የተቋረጡትንም ከትረን ሽባህን ዋርካን የተለያዩ ነገሮችን አትክልቶች ለመትከል ዝግጁ ሆነናል። ዞሮ ዞሮም አሁንም ቀሪ ይኸው ገራቤላም የተቋረጡ ሙሉ በሙሉ አሟልተን ለመስራት ተዘጋጅተን ነው የምንጠብቅ። ሌሎችም አንዳንድ ከብቶችም ካሉ እነሱንን እያስረዳን ህዝቡን እየሰበሰብንን ቀጣይ እንደዚህ የበለጠ ችግኝ እንዲሆን አስበን ተዘጋጅተን ነው የምንጠብቅ። እናንተ የአዲስ ባህ ተፋሰስ ማህበረሰብ ተጠቃሚዎችና አመራሮች ለሌሎች ማህበረሰብ የምታስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? እንግዲህ በዚህ በአዲስ ባህ ተፋሰስ የምንገኝ ኮሚቴዎች ለሌላ ጎረቤት ሀገሮች የምናስተላልፈው መልእክት እኛን አይተው ለምሳሌ ይህ አካባቢ የተጋጋጠ ምንም ምንም ዛፍ የሌለው እንደነበረ የጎረቤት ሀገር ያውቀዋል። ነገር ግን ህብረተሰቡ እና በግብርና ባለሙያዎች ዛሬ እንደዚህ ተሸፍኖ እናየዋለን። ሌላውም ጎረቤት ሀገሮቻችን ደግሞ እንደዚህ ነቅተው ተነስተው አካባቢያቸውን እንደኛ አለምተው ምናልባት የምንጭ ማጎልበትን ሳር አዶ ሳር ማብላትን የላም የላም የተፈጥሮ ተፈጥሮ ሀብት ማለት እንግዲህ ህይወት መሆኑን ሁሉም ስለሚያውቅ እንደዚህ ተክለው በየተራራው በየኮረብታው ተክለው እንደኛ ልምድ እንዲወስዱና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስተላለፍ ነው የምንሞክረው። እስካሁን ስንለፋበት ስንሰራበት የቆየነውን ያው እስኪ ትንሽ እየተንቀሳቀስን በተግባር እናሳያችሁ ልማቱን ይሄ እንደምታዩት ይህ ችግኝ ከ15 ዓመት በላይ እየፈጀ ነው፣ ግን ይህን ያህል ፈጅቶ ይኸው እንደምታዩት ይህን ያህል ለምቶ የተቀመጠ ነው። እንግዲህ አሁንም ተግተን ብንሰራ ከዚህ በላይ እንጨምራለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በአዲስ በአተፋስ ላይ የነበረን ውይይት ይህን ይመስላል። ስለዚህ እኔም ሌላ ስራ ስላለብኝ ወደ ቢሮ ሄዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ተፋሰሳችሁን ከዚህ በላይ በመጠበቅ በመንከባከብ፣ በማልማት ህብረተሰቡም ከዚህ እየመጣ እንዲማር ለነበረን ውይይት በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ስራ ስላለብኝ ልሄድ ነው። በሉ እንግዲህ አይዟችሁ፣ በርቱ። እኔም አልጠፋም፣ አትጥፉ። በልሽ አንተም እየመጣ ጎብኝን። እሺ በሉ፣ አልጠፋም። በሉ ቻው፣ በሉ በቃ አይዟችሁ፣ በርቱ። እሺ በሉ። ስሜ መልኬ ደለለ እባላለሁ። የሰሜን ሜጫ ወረዳ የአፈርና ጥበቃ ባለሙያ ነኝ። እንደ ወረዳችን ወደ 163 ተፋሰሶች አሉ። እነዚህን ተፋሰሶች ውስጥ በየአመቱ እንደዚህ በቃ የተገጋጡ አፈረገደል መሬቶችና ቦረቦር መሬቶችን በመለየት ከንክኪ በመከለል ያው በሁሉም ቀበሌዎች ላይ ስራ ይሰራል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ይቺ አዲስ ባህ ተፋሰስ አንዷ ሞዴል ተፋሰሳችን ናት። እንግዲህ በዚህ ተፋሰስ ውስጥ ቅድም የቀበሌ ባለሙያው ተናግሮታል። በ2007 ዓመተ ምህረት ይሄ አሁን ያለንበት አካባቢ በስፋት ታይቶ ተጠንቶ ወረዳውም እቅድ ይዞ ቀበሌውም እቅድ ይዞ በእቅዱ ተሰማምቶ ያው የተከላ ስራ እንደሚውል ታምኖበት ከአካባቢው ነዋሪ ህብረተሰብ ጋርና ከአመራሩ እንዲሁም ሙያተኞች በመሆን በመዋየት በመጀመሪያ የተሰራው ስራ ምንድን ነው? የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ነው የተሰራው። ፊዚካላዊ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ተሰራ። trench ነው የተሰራበት በስፋት ይህ trench ከተከለለና በ GPS ከተለካ በኋላ trench ተሰራበት። ከዚያ በኋላ ክረምቱ ሲመጣ ምንድን ነው የተደረገው? የተከላ ስራ በዚሁ ተተክሎ ከማንኛውም ንክኪ ነጻ ሆኖ ይኸው ያው አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ወረዳው እንደ ወረዳ እየለየ እያቀደ ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት እያደረገ እየተማመነ እየከለለ የተከላ ቦታ እያስቀመጠና እያለማ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ እንደሚታወቀው የተፋሰስ ልማት ሁሉንም ነገር አካቶ ተፋሰስ ማለት ሁሉንም ነገር አካቶ የያዘ ማለት ነው። ብዙ ልማቶችን አሉ። እነህን ካደረግነ የነበረውን የብዝሃ ህይወት ምቹ ሁኔታ መፍጠር ይቻላል። ሌሎች ተጨማሪ ገበያዎችን ማስገኘት ይቻላል። ለምሳሌ ንብ በማነብ ከችግኙ የሚገኘውን ጣውላ ገቢ በማስገኘት ሌሎችም ነገሮችን እያስተባበሩ ስራት ወጣቶችን በማደራጀት የተለያዩ ስራዎችን እየሞከሩበት ማልማትና ማዳን ተጨማሪ መሬት ማግኘት ይቻላል። አጠቃላይ በወረዳችን አሁን ብዙዎቹን ቦታ አድርሰናል። እንግዲህ ሁለት ሞዴሎች አሉን። አንዷ ይቺ አዲስ አበባ ተፋሰስ ናት። ሌላው ደግሞ በእናምርት ቀበሌ ነጮ ተራራ የሚባል ሞዴል ተፋሰስ አለን። በተለይ ሌሎችም አሁን ከሌላ ቦታ ብዙ ጊዜ መጣው ያውታል ይህን ሞዴል እያዩ እየወሰዱ በቀበሌያቸው እንዲተገብሩ የሚል ሀሳብ አለን። አስተማሪ ነው፣ ብዙ ሰው አይቶታል። የተፋሰስ ልማት ዘላቂነትና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ አምስት የተለያዩ የተግባራ ነጥቦች አሉት። አንደኛው እና የመጀመሪያ ተግባራችን የተፋሰስ ተጠቃሚ ማህበረሰቡን ማወያየት ይግድ ይለናል። በሁለተኛ ደረጃ የተፋሰስ ኮሚቴ ማቋቋም እነዚህ የተፋሰስ ኮሚቴዎች የተፋሰስ ህልውና ስለሚጠብቁ የተፋሰስ ማህበር ማቋቋም አንዱና መሰረት የሌለው ተግባራችን ይሆናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ህገ ደንብን ማውጣትና ማጽደቅ። ህገ ደንብ የተፋሰሱን ህልውና የሚጠብቅልን እሱ ነው። የተፋሰስ ኮሚቴዎች የሚመራልን ይህ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ያመነበት ህግና ደንብ ማውጣትና ማጽደቅ፣ ማስፈረም አንዱ የተፋሰስን ልማትና ዘላቂነትን የሚያረጋግጥልን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአራተኛ ደረጃ የተፋሰስ ልማትና ህግ ሊጠብቅልን የሚችል ነገር ብለን ወስደን የምናየው ቴክኖሎጂን መለየት ነው። ቴክኖሎጂን መለየት ማለት ልክ ይህ ተፋሰስ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ያስፈልገዋል? ተከላ ነው? የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ነው? ምን አይነት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ? ትሬንች፣ እርከን፣ መቀልበሻ፣ ክትር። ስለዚህ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች መለየት ይግድ ይለናልና ስለዚህ ከዚህ አኳያ ላይ እነዚህ አራቱ መሰረታዊ የትግበራ ነጥቦች ለተፋሰስ ልማትና ዘላቂነት የማይተካ ሚና አላቸው ማለት ነው። በለጠ የተፋሰስ ልማትና ዘላቂነት መረጃ በአካባቢው ላይ ያሉትን የግብርና ሙያተኞች በመነጋገር የተሻለ እውቀት ማግኘት ይችላሉ። ስለነበረን ቆይታና ስለ አዳመጣችሁኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ።